mubiri eddi <laughs> ebongeza waliyo magana chata tukiyita mm. magana chata eh. magana chata kabaka yakola endagaano n'abaami be nga ye talina buyinza ne baba agenda kukola magye kunona magye abaami be baleeta naye kachata ako kavaawa mm. regional chata mm-hmm. eh? chata yavaawa eh? kakati kakati bo ne bagamba pulezidenti nga bamulimbye pulezidenti yabagamba okuba nemubazi mulungi mm. nabagamba ntituzizaawo basoba nebamuga nti abaganda tebagala kabaka ali mubuyinza nagenda mu constitution nateekamu kabaka zi gavument any traditional leader shall have a government bakabaka banazibwangawo gye babaagala nga beetegesa obbalabirira nebagamba ti ate fe twagala buyinza bwa kintu ekyo kyennyini kisebo tetwagala kabaka ali mubuyinza twagala kabaka waffe wa kinnansi ekyo kyekyakubya obwakabaka muteesa genda mu byabufuzi ne bakimaketing mhm. museveni nakibawa mu constitution ne bagamba nti nga batadde mu constitution nti teri mufuzi wannono anaabeeranga nabuyinza busale misango nobyobufuzi bwenkana kyamaniwero si wano ah. saabasajja kabaka talina buyinza bwa political power and judicial powers obwenkana obwa chairman wilsi wano ekyo kituufu bwe kyebazanya museveni ne bateekawo atonejeno owemmengo owemmengo bo nga bakimanyi tajja kulwana nabo bo baga nti museveni yakozesa ekigambo tulistowa olistowa lingaki nga bwe kyali tewali aa ah, ah, te anti yazimbye ekirala teyazzaawo yakozesa ekigambo listowa tegavumenti ya buganda yagizizzaawo nga si yeeno ero terimu bwakabaka terina judicial naye nga bo bakitutte bakatende bamumanyi mm. baga bwomukozesa kino buganda bwekusaba efuuti n'ogikiwa esaba mita bwesaba mita n'ogigiwa esaba mairo ebyayo tebigwayoa tukubuuza obanga wasoma political science tukubuuza hitira nemmemba waliwo enjawulo tewali tewali tewali n'akatonapaana mengo talibeda mayiga yakubye mengo n'agimalako demandis agikubye agikubye nagisanyawo tekyalina demand teyina fedo teyina byaggwawo buganda tebeerangako mu situation efaanana bwetyo kakati musabene bajja bamusalya akakodi akalala muligyono gavumenti ekugamba olwo bamaze omugamba nti kabaka talina buyinza baagala akwata obuyinza nabyobufuzi abuteekebwa emmeego mm. musabe nagani nedda kabaka sinza muwa buyinza bwa byabufuzi naki sizimbira mukyamwe n'ateesa nabo regional tier regional tier ng'ezaawo gavumenti ya buganda eyakaga mukaaga obote gye yakuba kyetuyita restore restore means okuzzaawo ekyavaawo mm. kakati boba n'abaganda tebabaawula teri mwetegefu obanyonyola nti eri gavumenti eya kabaka mpya mu byafa bya buganda tebeeramu ngamu gavumenti eri emmengo mpya is a new creation naye bagiteekako erinnya eki ekadde kakati ate gavumenti ya buganda obote gyeyakuba mu nkaaga mu nkaaga museveni yegitudiza mu constitution ye regional tia etia means echembe above the other mm. nti ye museveni yagamba district zonna ezagala okwegatta zegatte zikole region naye eza buganda zibalibwa nti zo zegatta dda tezikyegatta mulundi gwakubiri <laughs> hmm. ye ngalowooza abakoledde kakati nebaga teekawo regional tia why etia means nga bwozimba second floor, third floor. Mm, kati floor mu district you go to regional chi, mm. a tier means the chamber above the original one. Bwe bwakabaka. Ah, the regional government, district is asigala wo. Nakola kibeta regional tier. A tier baachi ekwasa. Ate ka tier kani yakale <laughs> takavawa. Mm. Songa li tia ni bochi jako. Kati musabe ne bajja bamuvumbagira abasajja bemme. Eh. Ne bamuteka akakodi akalala. <laughs> Bagamba nti the, eh, the, the headquarters of, the, of Buganda region shall be at Mengo. Ah, abemengo kasita bagigoba tasobola kitwala masaka bamufikisinga ah. nti ekitebe kya regioni ya buganda kiteeka kuba mumengo mm. akati bajja bamusalya amagezi nti regional gavument eyali yaginyonyola bantu isonlemi yaginyonyola bantu regional gavument mm, kitegeeza mm. nti twafiirwa nnyo gavumenti gundi yagamba agamba hmm. akugamba hmm. bakugamba mu regional gavument bakugamba mu regional gavument twafiirwa hmm. why gavumenti yaffe balibukiobubeganyegaane naye tejja kutta ebyoma omusajja gajja kutta ebyuma tugende mu maaso mhm. eh? mhm. ekomyewo kakati oba oliwaganyiga <laughs> oba aliwaganyiga oba aliwaganyiga kiki <laughs> <laughs> agamba nti omusajja anyonyodde mbibonaye kamala bumazi eh. genda bakulu Eh? Ah, ok. Technical fraud. abannaffe ah, tusooka okubetondera nnyo bannange nti hmm. wabaddewo engeri yamasanyalaze otutataganyaga bumanyi amasanyalaze ga uganda olaba gavaako president museveni ga yayogera wabula nga sinakubazaayo wamukulu tamala emirundi kasooke ntusa obubaka buno Ah, waliwo omukyala ani nanyonga awo emengo akati abakulu mwe bali program etaala ebigambo byababamafiya nga bitiisa eh. tamale buulira eggwanga nze nanyonga ani ntumira maama wange eh. aniti nayiga ah, naluumu angira emutundwe eh. oyo agambye nti bongere obabuulire akati ono agamba nti nze suuna nebaliza omusajja oyo hmm. Pues ella sí, es la sí. ¿O no? ¿Eh? Sí. Ah, What is happening? Ate bano batuga nti gaabo. Bano batuga nti byabo. Batubuulire oba mugoba ennyini. Omanyi? Tusaba balina amaanyi. Abasajja abo balina amaanyi tobazanyisa. Amasanyalaze gajja kwokya ebyuma byammwe. Eh? Why? nga gatemya amasanyalaze gajja kwokya ebyuma byonna kakati ono agamba nze omuko nze suuna nebaliza omusajja oyo eh, kulabika ensonga eh, okulambika ensonga obulungi mwagala nnyo nkutumiddeko ne mwannyinaze nasuuna akati ono n'aga nti no mukama wange tukulinze eno ebulenga ku puroguramu ettaala n'omukukuna vutamaa emirundi nze mwanje ivan collins ebulenga ate ono n'agamba nti nno sebo mwami kwezi ne tamala emirundi mwebale kusomesa n'okuwabula eggwanga ntumira abakozi bange mu grapa parents junior school n'abaana wamu n'abazadde eh, mulabe nnyo hgtv seerabidde maama wange naalongo kayongo ne baganda bange omukulu w'ekika ah, kyekkobe namwama saalongo kizito mutumba bonna abalaba hgtv badirecta uh, ba private schools association mulubaga division nammwe abatumidde ye mulongo kato owa grupa parents junior school mukulu tamala ebintu tubadde tukyagenda mubaasa sinyaze negataganya regional t eyo mm. webagiteesa ngegenda okutuuka ku gundi bagoba mu baganda bannaabwe bakwate ku firishi naye omugundi regional t yalimu sente mulondo yabagamba dairekt era omukubo abaali mu regional tia mbabaza esente yazimusanza mu america amuteringire regional tia yali mu sente basooka ne bagoba mu baganda bannaabo basemakula kyonoka bandi ne babagobamu hmm. bo ne bakwata akantu era regional tia singa mujjukira <laughs> kakati iyuyamwe okaze makamba kati omulamba temuzudde ani asenyira mu byuma byabiwedde tumala biseerangerabaso mm-hmm, omuna temutegedde ani asenyira mu byumamumasanyalaze gaffe abaga nti mafiya buli wamuweeri tuyinza okubeera ano nga naye mafiya weere temuseveni gaagenda okwogera yali agenda okwogera abantu bamulindiri amasenyeze gavaako anti ekisambalo ekyayingira baakikuba tebakiraba basansa bakugwabo batenda ekisamba kyajekiteyangatani nanyonga bagambire tiyongere obanyonyole mamafiya babatidde bakutegeera weni omukazi omugezi bwaba yagala gomesi akulinda omwana we lwafumbirwa emikolo gyo omwana gwatazaala lwagenda nabeera ntya mubagenyi nga gomesi efaananabweki eh, eh. ayagala gomesi ki mpya nabano bategeera nti ekisamba tukiraba naye tukifunyamu tutya ssente nti ekisamba museveni okutegeera ekisamba ayina kubanga agenda kwogera abantu bamuwuliriza ekisamba kiyingirewa ah, kitegeerekubanga ekiroba kisenda kumaato <laughs> ekiroba kisenda ku maato kitukeogera nga kyayingire sente ezafuluma kolokozimanyi that's what the mafia does mafia teina mulimu bwoba yagala okutegeera bamafia ba uganda mm. stock exchange awo mwejjukira nti abagagga bonna balabika kugundi after mas of uh, ijonotia nga bagisainize abagagga bajja bambire baani eh. abakati muzimbire olubiri olubiri luddawo nga bakimyeki twagala sabirize mu uganda olwo sente ziyingiddewo eh, eh. yes mbaga zainaga yatwalira milliyoni lunana nga ziri konvatire mu dollars yamusanga mu amerika abasajja nga bafuna sente batano batwe bajjagalirako mbakube mbamalewo ekitegeza abasajja bemmenga bo balya sente bulbenfuula era kati ekibayombesa kiki omwana si mwana mm. is ayoung man mm. educated mm. omwana oyo afaananiddira abange gundi taata we namugamba taata weoyo omulabirizi bwawabuganda bamuyita tamu namugamba nti enkima eyo gyolaba sabone n'ensi yaayo n'abaana baffe bakirina kuba yaŋŋamba nti namugandi katikati gwe imagine me omwana nogenda mu fds amazima ngaoli musajja wa museveni abaana bange mbasomesa basinze nga amagezi famire bwebanga nze taata wange yansinga okulizoninga mirundi then kitegeeza famire terina transformation Mm. tosikira balabe bange nabaalaizi bange mm. kakati gundi omulabizi yaŋamba nti omwana oyo yawandika enegative article about ontagali akibisopo ontagali buli omu nategeera nti kati avumira kyakibisopo ngaate kitabe bagenda muwa ndowooza tayagala kitabe bamwe bulabirizi mm-hmm. beba abaana betukozeeki bemuzadde betuzadde ere kontu abaaso naye obwongo bwe naye ayagala okukola eneemu naki kakati omuvubuka oyo yasoma nnyo mugezi era lekikyala emukono e, e, kuyusiyo asomesa amateeka hmm. kakati yali edisi wamakubuya makubuya ayagala obwakatikkiro bakulwanira ne mayega mpulira eh. mhm. kakati mulimu ekyo kyoyagala munsi nti ndibeerako nga sifuze katikiro salimu sali yagaa nti ndifa sifuddeko minisita muganda we nakimuwa yawumula natereera eh, muisoleimu ekiri mm, yaliko minisita muisoleimu kikolekimwekiri mm, ate nti natomera sagala kifo kyonna mu gavumenti siriddayo okujjako nga gavumenti yesu naiwentisirwand the freedom amhaving why nina freedom yamaanyi nnyo sifugibwa mbayo tasobola kuba simu ngaita bali bayira zinanga netaaka ate ngaagundi zonna ozifuna nga bwozagalakalikasimo kange ndi mukwano gwa musevenyeifugibwakakati mhm. omwmayiga naba ngaayagala eh, nakuba nawandika ku bino bisocial media mm. social media eyo nagituli abantu bangi singa nalikoleddeko sente empizivu nategeera nti olaba abaana bano balina katepo kyebapanze mm. bajja kuddira nti bulonko gwa mirundi batekeko ebivuma kituufu abantu batera okugula teepu zange naziremera recorded why bajja kuteekamu balumba obaki banteekemu nti nvuma kabaka eyo zira eddoboozi museveni yali talikkiriza yali alikkiriza metu sit down mu kintu tombuulira nti mulimu sente nti yusi singa kati fofuna sente nyingi ku youtube ludda wa these are not mine bivamu mmwe mwe mu bipakejinga yes. nti banabadde njogerera ku kino tewali kyange nakimu nti sirinamu kutunakumu sirinaako nkugambye nti bino simanyi bwobeera nabamemba bwebati tikati bobi wine yakoze konsert kugundi bagenda muwa sente empitirivu nze bisirukinga for money yes. ndikake tudde gundi oyo amungi mukyalo webukedeya yayodde bagamba bamutabula ne kadaaga abamuvuma ah, ah, mm. yabayodde yabakutte beti amonge yakuta omuvubuka sobe yamugyewa nakwata omuwala alina innocent nakwata kibange ondiba ekikibaani kubanga olwo yagenda ewakadaaga namugamba nti kadaga oli mukwano gwange nyo kadaga namugamba kubikkulireko siiru toli mukwano gwange olinwanyisa bino na bino mhm. kakati yenagabaani abamubuulidde nedda kadaga bwe bategedde nti wakulemerawo buli omwajje negundi yagenda n'omubanda naani kati buli omwalaani baali balowooza nti agudde kati yakomyewo very strong you must deal with the niyati lwaki alwanagana ne president ate alwanagana ne president bali bebamu nti eri bano bamafya kyebagala okulyetinga nti alwanagana ne eh, museveni kakati omwana ono awandika ku mayiga amugamba president tukita legation mm. the man alleged that mayiga was government museveni donated 8 vehicles kuba minister mm. mero yes. to facilitate ministers tezaaka bwana ye emwe eina mukwano gwamayiga ajivuga mayiga yazigabira bantu bereaction yamayiga mayiga not react nga omusajja omukulu nti igirowa afutaloayogerede kubya social media omuganda babekababirako mm. yeyategera olutalo ki nti luva wani wamakubuya mhm. ne bamakubuya nabo bakola bidi yabwe makubuya aleetera kabaka sente nga mayiga tamanyi ajja nazo bagenda okubakubanga zavudde wagundi makubu yene kabusenga nebakifiiramu mhm. kakati bombi buli omu nadda ku ddulo kati ono bamugamba oba mirundi sigwa muhayalinga okutuku bagenda omuvume nga bamanyiri yakisoni nti njamwabya bwabya nti ali abakuvuma mayega bakutuma <laughs> bamuwa imposibility fasobola yazibulandad akutta omuvubuka amututte mu ebiseera ebyo akatabo ke bayita monita kawandiika ne kalaga nti amerika nembase bebamu ku bantu abaawa obuyambi mu kuzimba amasiro nga bagala accountability nga tewagawa omplia omuvubuka eyawandiika sitole eyo gwe bayita kabengwa olw'okuba yakwabya kati wamugobye emengo omugobayo ngaani emengo wanyoko emengo wasaabasajja kabaka muwenda mutebi n'abalangira n'abambejja owekitiibwa mulwanya muli yaliyo kabaka n'asiima n'aleeta owekitiibwa muliika omuliika n'abeerayo kabaka n'asiima n'aleeta mulwanya n'aleeta mukwano gwange jebbi naawe kabaka agenda kufulumya akagalabiko owulira ate kino kankibabuulira abamu timujja kwagala kiraba ebikolo by'abasajja nga babyamayega byekizinoleetingayo weri museveni kubanga bano abasajja effujjo lye balina nomala babawo obuyinza simanyi kyebayinza tukola mayega amenye rekodi ye katikkiro yekka mu buganda akumwa nga abawolodi e somaliya abataka baŋŋambye nti katikkiro w'omu buganda ye muntu buli muntu yenna gwalina otuukirira amubulira ebizibu bye ne sekurity ringi eri ku mayega tesobola kukkiriza muntu mu yenna kumusemberera mayega yiwe full walugulidde ku pata walumbye empologoma mu kinnya kyayo kino kankikubuulire nti i have it on record mu abaganda kankibabuulire kano kano gavumenti gavumenti yewakati kankirinza olulala damu provoking damu provoking ekyo kankirinza olulala katikiro jeb samulabako namusirikale katikiro mulika samulabako namusirikale katikiro mulwanja muli gwendispecting ennyo samulabako namusirikale naye mayega ye katikiro ayita muwanuwe ayina right of way ulira abajega bayira we mwawule banayuganda timwawula abasinga omanyi e, ebise abantu abasinga bali ku social media ebiseera bye mwasomeramu nga timusoma mwayitayo buyisi nakyogedde mu kutandika kabaka wa buganda teyawaabirwanga mu kkooti ne ku mulembe gw'amayego olw'okuba okoza ebikolobero abantu lwe batutte kabaka mu kkooti kabaka twenenya mu maaso g'okuba nti ku mulembe guno abantu bakutwala mu kooti kubanga katikkiro takoze mulimo gwalina kkola abantu bano bagenda mu kooti kubanga katikkiro yasibawo ring tebasobola mutuukirira mukiwulidde gwe mulembe gwokka kuba naliwo ku lwamulwanyamuli naliwo ku muliika naliwo ne kujja ebbi kino kankibabuulire mwenna mulingamba oluusi nga navadda ku nsi kuno okuli wetwogerera wetwogerera emisango egisoba mu kikumi mu nkaaga nga bawabira buganda abantu nga bawabira kabaka kubanga katikkiro takoze mulimo gwe katikkiro ye muntu eyalibadde atuukibwako mu ssaawa yonna weomwetaagira twali tuziika mukama mumuze mirembe mayanja nkanji bambi waliwo akakyala akakaddo baali kaagala kubulira ki katikkiro mayega abasirikale bakuuma katikkiro basindika akakazi nentya nokutya okiwulidde nentya nokutya nabagambye bwoba owuliranga bwoba owuliranga youare not comfortable with my, with my language please bwe nzijjanga ewuwo nga nkusaba omulimu togumpa kuba siri kusaba mulimu ekyo ka nkikubuulire siri kusaba mulimu e bino bifeke pages byemukozesa byonna byonna mbiraba ompulira kaka tudde ku misinde gya kabaka gino egya kabaka zi marathon mayigo ngamba otya nti menge eyina telecommunications company yayo gye bayita k ate nga airtel yegisponsaringa kikyo ani gonfusing oba ketu eina abalabi kumi omera mbwatuswaza agamba nze ne museveni nti simanyi tetuliba no museveni nemotoka kabaka yemutambuza yeyagibawa mm. gwe naawe gyotambuliramu ya museveni nesikooti gyolina ya museveni n'omusala baminisita gwafuna gwemiliyoni etaano guva mu gavumenti ya wakati omusajja yanguli yadde ekikooyi kakati bagana negobesi yayimpanga nkugumuka mwaligambye mwe temulina nsonyi abemengo ne upc yaleeta ettofaali kituufu nayeribawa mumunuga ki mumina kyemunuga lyabukuledibiritetofaiti f tebanuga ettafaali e yalijja nembasoga naalijjawa nagenda ngaalyolayo mhm. wiki mins kati nabasoga basobola okuleeta kabaka waabwe naziikibwawo emengoyafuukalimbo yagundi amasiro gafuuka limbo every wey collected money they have an interest in this werabe omusajja alekandya kumbaga nga teyasondako sente temutuka budde naye bwaba yasonda agamba nti temutwadde mmere oyo yagenda afaakuuza buli wamu wonna bonna ne baleetamu ettafaali sente mmeka ezakamaala ezakolanamasiro si maggale nodira sente nozimalira e, okiraba ekyo ekisaaka tebakikolako perimita wol hmm. nebatekako nemuli ntibanyiriza nonyiriza ekikomera nga gamasiro gananyini mukolo mutakulefe tubayinjira ekinyira bato baabo bamuduke kakati mayiga yavayo naga nti gwomulwanyisa eh, yavumanze nti ndi mutamini nawulira ntinavuma kasumba navumaani bali bamutuma navuma muzaata nogenda okulanga nti makuwe bamugamba oba sigwe watukuba nga sigwe wagolame muvume musonyiwa nomusonyiwa abaana bange balajana nti muleke nakuvuma nanvuma ovuma ki ewaffe nze ndi muvumi waako wakusatu jajjange josephina lukowe ye muvumi yasooka okulembera ekika yavuma pookino mumyaka gyataano mhm. ne bamusiba mu kkomera yali namwandu mhm. nga alowooza nti ajja muzanyira jajjange yali wamairo omusajja mugagga simbiyanga musajja mugagga alese namwandu muto pookino amwereegamu kuyi nti kankuvumaamuvuma okumwogoloza kakati mu kiseera ekyo baali balina empisa y'ensi nga balina amateeka agaabwe era nga bakusibira wanjabula emyezi mukaaga wanjabula omanye mm-hmm. we wano okulina ne wakise kalimaali yali kkomera lya eh, buganda wano eh, nga bakusibira ewanjabule mm. ofumikatikira obuyenzi obula byabalemeramu mm. obate oh, natuyamba nabakuba n'abawawagula n'abazza mu buntu sajja bbi teriulakako alungi obate yatukubira mengo nange wawagula ejjogo eh? lyonna lyonna lyonna nolibajjamu singa obatezi yabakubakosinga bantu singa bakubasajja bano bakkakkanyako singa bamakubuya bantu bano bamayiga singa si bantu eh. olaba bakambwe kati ngaate babakubamu nabakkakkanyako nebasirikako eh? eh, amini ate bebabemusaba bagenda mugundi nabagandi bagamba amini mbu sebo twagala okutegeeza ebyo byonna bikozi okomezaabwenjola okoza ekindi musajja bamwitanga swaibu nsuubuvu naye sebo njagala okutegeeza mu conference center mm. buganda tefugibwa watali kabaka mm -hmm. amini yagamba swaibo oyo swaibo yayogedde mugambo mubi mhm. mujasi yenna awulidde mhm. buganda tafugibwa mhm. swaibu emeeting okuggwa ngaensingo erinamaavu yamusalirawo amini yasalirawo swaibu nsobuka eh, eh. kugamba nti buganda tefugibwa watalinki nayita gundi omulangira mutebe namugamba nti gwe obwakabaka bwagenda tebwadda genda osome bano bakulimba tewali wano byojja kufuna era amini bwakola statement eyo ndabakabusenga nemula abakiga bafulumya statement nga bawagira amini teri bwakabaka kuddawo yakubiddwa ku byalagu yakubiddwa ono omusajja owendi kabusenga yakubiddwa awenyera kakati ayita agumayanja namukoba mu gavumenti Abuma yani ba mkoba? Ya mkoba mwami. Neti ya kakungulu. Namu teka kuhi gana mwze mwze mkansa. Uruwa baba baba baba waka baka baba malawo. Baba malawo. Hey. Eh, mhm. Kakati omzaya ba mwitanga buoji. Mm. Mkazi hmm. wa achari buo. Achari mwlamu. Mm. Yabira mwiseta usinga wa mwani. Neba nga Bamu kubaba seta usobaya wabira. Nina mwa. <laughs> Nenyumba mwiyari neba jitumbe. Wata mkisa kutu yungu lama president. Hmm. Kakati omzaya buoji. Hmm. Yari akulia redi e Uganda. Mm -hmm. akyaza mulangira mutebi amulaga mu bantu ndi bannange kabaka waffe kabaka wa buganda aze okutukyalira wano okulaeryo uganda ate bwegyeyasula ah, bwegyeyasula namanvu ensinga webagisanga ah, akajanja kawamiine nebakawumula obaaenjoleebikatubikomyawoweakoma eh, eh. wentandikira tewali yasaba federo bamayiga bajjayo emitwana ate abo bamayiga nabalaba nabeeranga ne kabaka saabasajja kabaka bwe yakomawo yatuukira busiya yasula wani tewali walirede saabasajja kabaka twamujja busiya nasulewo omulangira wa lugembe ejuuku nga lwayagala omusuuza omuganda wanomwamutya nga buli omwamutya jasula nga walugembe ejuuka enagasiro fe twazimba n'olubiri olwasookawo nga balinnyayo bwe yava ewa walugembe ejuuka walugembe ejuuka agenda yeeyita mulangira temwana wa mutesa kakati baleeta empiira gyebika babba sente emipiira gyebika hmm. bwe baleeta empiira gyebika bubasemakulu owanga bubani nga gibba olugave nemamba byebirina okuwangula kuba byebirina abantu abangi mhm. kakati nga ebikebira ne bwebiwangula babibba bagulako owekkobe <laughs> musajja asambira ekkobe kakati nga ekkobe lyerigenda ku semifinal naye nga olugave lwagala luyitemu ne bagula omusajja oyo omusambi w'omupiira eh. bamubuuza nti wetiraki ndi nkobe tewaddyaki nekyebitooke nti aa ah, ah, nze nedda ekiri ekibeera mu nsiko ekkobe eh, ne balijjamu nti yasambiriza atali muganda naye nga bamuwadde sente olubukedde olugundi nalyokakubasemakulandugwa abekkobe basambisizzawo enkobe obubonerovu babba sente wano kakati walugembe ejjuuko yebyasambira mu kika kyabalangira babba sente abakuza omupiira gwabalangira nti ziriwa nabo ne bamuziza omuliro mhm. titubulire akuzaala omulangira walugembe ejjuuko pulezidenti yali amanyidde dda nti mwana wa sekabaka mutesa mm. ngaali mwenanda ayina amaaso gandegegakola ate nga ayina bino ebyaffe bino eh, nga binyenya okufuabo ah, <laughs> eh, basemabula be bamukuba eh. kabaka gye yabeeranga Eh. abeera wa muganda we the first person the kabaka saw here was me katonda wange bamuyitako eh. n'okugenda e southern sudan bamuba refugees went by helicopter the two of us twagenda babiri katonda wange ah. kabaka lwaki akwerabidde ah, ah. nze kasaba mayiga bajja mayiga bwe twabanga tulidde nesabasajja kabaka nga mayiga yaleeta soda gwe mutuma eh. kati yali mu kintu nabaddukako Era sa basajja olu kabaka olumu yansangako mu Amerika nenga mirundi nga sijakulaba nunga nafumbirwa. Ee. Ee. Nze nyangu amangu okudduka mu kintu. Kasito kiraba nga kiri mu bamafiya. Ababbi bazze. Kabaka yagenda e Kibuli ekyo nakyo temukimanyi. Abasiraamu bakakola ebintu bibiri mu bwakabaka. Mm. Sekabaka Mutesa bwe yakomawo okuva mu buwanganguse. Abasiraamu bamugamba nti tuula ku yimirira ku lubaawo. N'abiyimirirako. Ne basuula ennusu mu ndebe. Nejjula. ne basula ennusu mu ndebe eyokubiri nejjula endebe eyokusatu yasula muteesa abasiraamu ekibuli bapimye muteesa sente sente nezimuwanika katonda wange mhm. kakati ono sabasajja kabaka mutebi agenda ekibuli era bamuleetera amakula nagenda okulaba nga kabaka atumye ekalamu neolupapula nagawandiika nga bagabba nga basajja bebagatwa <laughs> olumutwala masaka nga omusajja simwangu nyotuva masaka bwekabaka <laughs> yali anjagala nnyo twali tuva masaka mm. nebamutondera ekikajjo kyekyagoowa nakitunula yabo nebalowooza ntebakolakirabye mm. baba tuba tuva <laughs> masaka tutuuka mugundi tutuuka ebusega omukulu mm. w'ekika naavaako nakibbako zimulabye <laughs> nagenda nakyo nagenda nakyo kati kabaka ku makya ambuuza nti ekikajjo kyange gwamagowa tewamulabi oli omuzeeyi yatuwaddeko wakonze namulabi nikoya bulidtenimugaanti omutaka yamupinalabye omutaka agenda <laughs> omusango gw'omutaka ogwekika baguzaawo nebaguwulira era nagoba lwakubba kikajjo lwakubbako katonda wange eh, nga makula bagabba abasajja nga bali bakambwe nnyo asondera saabasajja kabaka mutebi sente emiliyoni ago asatu olwo nga talina mumotoka mubiseera eno eh, bamaze omukyayisa walugembe ejjuuko naye kabaka teyeerabira walugembe ejjuuko webamukwata kumusi bamukomera yamununula hmm. the first person to hosted kabaka hosted kabaka wuzi walugembe ejjuuko bambi bwe bategeera nti walugembe ejjuuko si mwana wa muteesa olwo ayogedde ku ssente z'empiira gy'ebika hmm. kabaka n'ava ewa walugembe ejjuuko n'agenda ekkomamboga ewa muganda hmm. ewa mukoddomiwe era kigambibwa nti n'oyo mukoddumi owa express owa from studio okufa yali tasobola kusyalinga nnyumba emu na kabaka yafiiramu accident ku lwetebe naye mukyala we eyakositinga kabaka yajja ewange ngaettaka lyabwe balibbya ab'emmengo nga buganda land board ebabbya ettaka abantu ababakabaka nga talina bwasu ate yaettaka nebalibba bana abakulufad abuma yajja yabavuma n'abagamba nti kumwe abali wano omugamba mwagala kabaka waliwo asobola nomugulayo ka dx katambuliramu katambuliramu abaganda ne basonda sente emiliyoni yaka asatu wava muno nabaganda tigenda bongerako kabaka mugula ebbenzi mbaguza ebbenzi mm. omutaka e, yali akulya ekika kyekinyumo profesa mm -hmm. gundi musajja gwayambadde mm. ne bamukwasa sente bwatuuka kuudyamu house nabaganda ti baana bange olubuto lugudekidumusi mhm. sente yaziina yabaleka kuudyamu house nabula ne sente zigenda okugula emotoka yakabaka miliyoni asatu miliyoni asatu bagenda mukwata emakerere nga alina bwala butubumbu emakere alya sente emiliyoni abiri tewali basigaza kkumi motoka yakabaka tebagigula museveni yabawa emotoka ekitegeeza obubbi emmengo bwava eh, saabasaja kaba natuuka okuwasa kakati bwava muno muzeyi wava muno yali kyamani waki wembaga aa ah, ah, we hmm. transport yes wava muno abawa benzi saabasajja mwana atambula eh, benzi mulwana ne bamukozesa n'abaga nti omugole mumpi tajja kulabika mu bbenzi olwo baagala bagule mhm. era mulwana alinyenyonyi agenda edubaayi agula emotoka lexas bagala kulyanjawulo mhm. <laughs> nawali obwembogo nabwo tebakuwa ku sente <laughs> abasulani eh, kabaka mulwana teyasanga wuduleva wambuko ku kisaawe entebe ngagyevugira banda olwo neeri mukodomi waafudde egindi kati alaze ebbanda ewajjajjaawe mm. tewali muganda amusuza teri muganda omuntu yekka yali yamuwa kugundi ku nyumba bamuyita baagala aliwo baagala aliwo abayindi bwe bakomawo yayina ennyumba ekkololo mm. nalowooza bwagiwakabaka tebagitwala abayindi bagimufuumulamu eh, ngaebigambo byali bizibu nnyo mm-hmm. tewali muganda wakabaka kintu baliawo baleekaana buleekaanyi kakati e, e, gundi mbadde nkunyumizaki hmm. ekyemmotoka hmm. kati ab'embogo baagaana emmotoka owemmamba gyavuzeemu atolo nga baagala ndala anti mulwana wammamba <laughs> uh-huh. mulwana byewava muno benza agiganye agende agule hmm. lekisaasi agende agule ki lekisaasi kakati yewava muno nakkiriza ngaomusajja omukulu nti ye benzi yali ajagalako ekintu kimu mm. benzi baligikoleddeko ekifaananyi nti kabaka wa buganda yawasiriza mu benzi masirisi benzi nga kampuni mm. kyeyali eyagala kabaka ne bakimufiiriza gurupu yali eyagala okugula emmotoka yali yamulwana mm. mulwana n'agenda n'agireeta ab'embogo ne bagana ogivuga nti mulwana yakigenze mukozesi baba wadde ku sente mulwanaye tebagabana ku njawulo mulwana naye <laughs> nebagimuziririra kabaka yawasiza mu mmotoka yani ya mulondo labi mulondo eh, eh, eh, bombi babakuba sente katonda wange mengo nga nayagadde ojabyanjabi kiki naye mama wange yangamba ntolekangamu ensiisi bezikola ki <laughs> naye kati sokoleke omusajja lubega eyali ambasada era abadde ku lusenge lwa ssaabasajja kabaka wa buganda yamuwa ettaka nga libalirwa mu biliyoni ttaano naye lyagenza okwevulungula nga lyadda mu mannya gamakubuya e, era bali mu kooti kati kasasa eyalabirira buganda n'afaayo n'atandika ne tefe n'aggulirawo nekabaka e. e, akawunti mu tefe banka kasasa gwe babadde babbako ebibye kuba bali bo bwami babufuna nga baana bato mm. kuba mm. abantu bagendere bagandi simanyi munnalwanda simanyi mukisi eh. babagamba oyo omusajja tabiranga kuweebweru famire yaabwe yamaanyi kituufu kuvadda mm. naye yatukyawa bukyayingaomuntu kituufu kakati oyo buuli yali mukwano gwobote ne muteesa kuba baali bamukwano yes kakati muteesa bwabeera mwekezairo bamubbirangakwano babataka bbu nti basonda sente bazimutwalire mm. era mutesa bwakisa omukono mu 69 ababbi abo basigala nebaga ntitalinakisa mukono akasajja nekayimba zogedde ejali jali nalwemala bendeke bwezogera zogedde ejali jali nalwema e, mubawemubuti kuba ababbi bali tebagala kukkiriza kakane mutesa bwatuuka ebungereza abamuli bambuuza ntiyagala baganda bakoleki nti bakuume eddembe mm. nebamugamba abangereza likogonaiza obutezi gavumenti kubale nga Uh, tukwepotekasaina mutesa refused hmm. era nemukitabo ki mutesa refers to mutete obote as prime minister kitufu yasigala agamba ye yani president hmm. obote yani that's why obote when he comes in 1980 yagana ekya prime minister nga kimuzaayo eri mubiri ebikadde hmm. ate tetwalonda president kaka baki jalomani yanga kiri mu museum kya second world war yes eh, ekiri mu council okimanyi gwe okimanyi ekiri mu kansa abantu abafa nti basinga ne coronavirus kansa baleetayo ekyuma tebaleeta puraiminisa wa buyindi yajja wano nakyala ne kenya gundi yamusaba ekyuma kya kansa kenya yamusaba aba wano bagaana kati ono omusajja anakola aty okuwa eddagala kubanga eddagala yagala liwa gavumenti ah, gavumenti erikozese tasobola yeyo akwate nze Eh. balia balite bayinzamu kiza ku sente zebabira ku kansa do you know ekiri mu kansa gundi gundi museveni ajakyali yalabe abalwadde ba kansa kyebaliko kati gwe balina okweyambisa bano tubabeeramu akolera museveni akolera eggwanga bamukuba okumwogoloza kituufu bo bagala bo bavumi omulambo tegugibwa mu nyanja <laughs> bavumi bamukwatyako ngege kale katumalirize omulungi omulabi wa hgtv programu yaffe bwe tubetambudde ah, nziramu obubaka buno okubanga we twagiridde twafunye technical problem ono agamba nti ani nanyonga tebagitegedde bamafia batubabikubike hmm. abakulu mwe bali programu ettaala ekigambo kyabamafia nga kitiisa tamale buwulira eggwanga e ani nanyonga natumira maama we aneti nayiga ah, nalumu angira emutundwe akati ono naga nti omukulu suuna nebalize omusajja oyo yebale eh, kulambika nsonga mwagala nnyo ntumiddeko ne mwannyinaze oyo ali bulenga ono naga nti mukama wange eh, ono ye mukulu ivan mwanje collins ebulenga eh, naye nakutumira ah, ono mukulu ah, ye dairecta wa grape parents junior school ah, omukulu omulongo kato naye natumira abazadde mama fina bwe yafiirwa bbaawo ekiggundu hmm. pulezidenti yatya nnyo oba ekiggundu yali wamagye ktf ki hmm. kakati pulezidenti naateekinga konsaani era mama fina bwe yamukubira essimu yakikwata hmm. pulezidenti n'atandika okwogera naye yali agee bamufunire nenyumba agendawo muli because museveni is a human being ate mukristaayo kunkundi manyi bayibuli egamba bakulembeza okuyamba bamulekwa ne bannamwandu museveni baaladisa abasinga obungi mm. banamwandu yes. abawa balabirira abaana baabwe mm -hmm. naye kasita bategeera nti maama fina atandise okwogera ne pulezidenti baleetawo kulanama kulanama eh, akuba ono <laughs> anti ono kati tokyamubbiramu maama fina tokyamubbiramu mwentalo tmuyetuukira eh, ayogera noono toyinza kukkiriza kwogera na museveni bakuyiyizawo kulanama <laughs> bukedde bukedde bukedde kulumya oba kulumya ensi eba ekituuse ku mukama wakitegedde mm, mm. tanakimanya bulungibusinga azingiddwa kabusinga allah mutusasulidde nebwenfiira wano ntuse kabusinga allah musasulidde tasula mu nyumba ye kati asula ayimiridde